और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी लोगों को बताने वाला हो कि अपने YouTube चैनल का एक मिनट पर कैसे बना सकते हैं पहले आपको अपने YouTube के एप्लीकेशन में जाना है और और उसमें सर्च करना है आपका चैनल का नाम जैसे कि मेरे चैनल का नाम टेक्निकल ज्ञान दी इसके पहले कुछ सेल्फ में क्लिक करना है और हमें चैनल में क्लिक करना है ना सीरियल में जाना है और ना कॉपी टू क्लिपबोर्ड में क्लिक करना कॉपी टू क्लिक क्लिपबोर्ड में जाना जाने के बाद आपको एग्जिट जाना है एग्जिट जाने का आपको यूसी ब्राउजर में जाना है यूसी ब्राउजर में जाने का इसमें वेब को एपी के लिखना है वेब टू वेब को वेब पेज के दिखेंगे आपको गो में क्लिक करना है गो में क्लिक करने के बाद ये पहले वाला लिंक को क्लिक करना है और आपके यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ यहाँ पेस्ट कर देना है इसके अलावा आपका कुछ चैनल का नाना है जैसे कि मेरा चैनल चैनल का नाम टेक्निकल ज्ञानदीप और और आपको एक फोटो चूज करना है गैलरी से मैं एक फोटो चूज कर लूँगा फटाफट ये वाला मैं दे दे दूँगा और वो क्लिक करना फिर एडवांस फिटिंग एडवांस फिटिंग में जाने के बाद आपको अगर वर्टिकल वो ओरिएंटेशन है तो आपको वर्टिकल ओरिएंटेशन में क्लिक करना है और हरिजेंटल ओरियंटेशन के लिए हरिजेंटल ओरियंटेशन क्लिक करना है मैं हरिजेंटल ओरियंटेशन डाटा से भी ओके कर दूँ अगर आपको बाकी के नीचे का ऑप्शन भी चाहिए तब आप प्लीज क्लिक क्लिक कर दीजिए अब मैं क्लिक करना क्रिएट माई ऐप अब इसको क्रिएटिंग और APK please wait second and read below हमारा एपी क्रिएट हो गया आप और इसमें download your android package from this नहीं डाउनलोड में क्लिक करना डाउनलोड में क्लिक करने के बाद मैं आपका मेरा ए के दिखाने वाला हूँ इंस्टॉल करना इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ और ओरा को क्लिक करना तो प्रोटेन में तो प्रोटेन में क्लिक करना यहाँ में कोई इंटरफेस ना नंबर आएगा हम लिखे welcome to our website welcome to our android app you you will be able to navigate with all of website directly from android website okay click कर देना और ये हमारा ऐप खोल गया ये हमारे जितना वीडियो सब आ, आ, आ चुकी है और आप वीडियो में क्लिक कर सकते हैं और आप अपलोड में और अपना प्ले लिस्ट की चैनल्स निकलेंगे अब अबाउट निकलेंगे और जब जब ऐसा एग्जिट करेंगे मैं application exit do want to exit this application exit में क्लिक कर दें thanks for watching please please subscribe like and give comment